Saluton. Kai bonvenon alla nova semaino. Hodio mi volas legi kun vi el tiron el tre fama letero de Zamenhof. La letero sendita al signoro Borovko. Kiu estis facte scribita en la russa kai traducita al esperanto fare de vogo lau la originala vercaro indico en pagio quartcent dexep la lettero portas la daton mil octcent nau cio ni ne sias exacte la daton la lettero che notu ci tio es una la play fama lettero de Zamenhof in tutte kai mi lego salvi parton kio la omina sta streconata en pagio quartcent de knau do memoru che gesti en la russa originale Unu foion, chi mi estis en la sesa au sepa classo de gymnasio, mi ocase turnis la attenton alla surscribo Schweizerskaya, cium mi jam multan foion vidis, cae poste alla elpendagio Conditorskaya. Tiuci Skaya ec interesis min cae montris al mi, che la suffixo donas la eblon el unu vorto fari alien vortoin, cium oni ne devas aparte ellernadi. Tiu ci penso ec posedis min tute, cae mi subite ec sentis la teron sub la piedoi. Sur la terurain in grand grande gula in vortaro in falis radio de lumo cae ili comensis rapide malgrandigi antau miai oculoi la problemo esti solvita diris mi tia. No, ci tiu el tiro estas a parte interessa al mi, char gi uh, montras la povon de la lernado. Zamenhof agis plimalpi dexes, dexep, cae inizias bone che li esti studanta la antiquan grecan kai latinon tiu tempe kai che la rus certe li multe cerbumis pri morfologio pri la formato de vortoi kai in iu momento li vidis de nove pendagion che u vidis mult foie au almeno la scribagion de citiu pendagio kai tui ec comprenis ion novan. Cae li racontas. Mi pensas che cion ni povas mediti estas citiu sento. Sento pri la capablo el tenien en propra in mano in ion novan Ion gravan ceo malfermas la oculoin alla mondo in alia maniero. Do, tio ne ocasas ofte, sed anca ne ocasas hazarde. Nome, che se ni havas nian menson en la giusta directo tio povas ocasi Ne esas garantio pre tio sed almenau ni donas la chanson do estas grave la umi doni al ni mem tion chanson esti surprisita, de la mondo teni la mo, la, la menson mal fermita por bon venigi tiu in emlain ec compreno in no ia cio por hodio mi saluta svinna el mia non tempo appartamento Do, gis morgau, kai antauen sen fine